تشفى وتسعد بكل شر يدعى وتجاد فصلي دوما على ممجد يا رب يا علام محمد كل شهر يدا وتجد فصلي دوما على ممجد يا ربي صلي على محمد نبينا أشرف الأنام صليت أنت على اتهامي صلاة ربي مع السلام وآلي وصحبي والكمام رأيت المصطفى في المنام الروضة أشرف المقام يا ربي صلي محمد نبينا أشرف الأنام نبينا أشرف الأنام آمين نبينا أشرف الأنام آمين نبينا أشرف الأنام Hey من بارهم أنسي وقبره الظاهري نفسي كأنه أعظم رئيسي الكار يا ليلة طول خريسي ومروه بدن ربي هناري وذلك فضل من القدير أحمد ربي باري البشير منين هو هادي النظير وامو حياة كبدر منيري فلا شكا أنا ختامي يا رب صلي على محمد نبينا أشرف في الأنام نبينا أشرف في لنا آمين نبينا أشرف في لنا آمين نبينا أشرف في الأنام أشرف رسل والفضائل ومعدن الجود والفضائل وكان جالسا في المحافل والناس خلفه بالتحام وباحتشام بالمكرمين فينا مسلمين يدي حبك معظمين لما رأيت به يقينا فصغت صيحة باهتمامي يا رب صلي على محمد نبينا أشرف الأنام نبينا أشرف لنا آمين نبينا أشرف لنا الغالي نبينا أشرف الغالي اجتماعي كذا فراقي كذا فنائي وصير باقي فيه فإنه خير باقي وسار شوقي وائش دياغي وذاك فيضه يا مرامي يا عالي يا القدر يا الضريبي بكل الداء يا خير الديبي جمل الجنان يا مجيبي يا قرة عيني يا حبيبي عاقف أبيذك باعتصامي يا رب صل على محمد نبينا أشرف الأنام نبينا أشرف لنا آمين نبينا أشرف لنا آمين نبينا أشرف لنا آمين سالم على مجد المصطفى المجتبى ميت مع صلاة تغشى وسرمد يا رب سالي على محمد مخرد الفحول حمامي وما تفضل من أضيع وقد من كان قد أضيع كفرقة أباتي رفيعة وآلي وصحبي جميعا والتابعين بالانسراب يا رب نبينا أشرف في لنا نبينا أشرف في لنا نبينا أشرف في لنا نبينا أشرف في لنا يا رب سائر على محمد نبينا أشرف الأنام نبينا أشرف لنا آمين نبينا أشرف لنا آمين نبينا أشرف لنا آمين يا رب سائر على محمد نبينا أشرف الأنام نبينا أشرف لنا آمين نبينا أشرف لنا آمين نبينا أشرف لنا آمين يا رب صل على محمد نبينا أشرف الأنام نبينا أشرف لنا هذه نبينا أشرف لنا هذه نبينا أشرف لنا آمين